Знаешь, наверное, это неверно, что мы с тобой, ожали. В солнечный день не растает белой реки лед. Это не с нами.